अजीब सी दुनिया है यहाँ धोखा खाने वाला खामोश हो जाता है और देने वाला चीख चीख कर अपनी छाती में तलवार गोप गोप कर दुनिया को ये बता रहा होता है उसके साथ धोखा हुआ है मातर जोत लोग साल है